We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. One, two, three. Listen. And you can ask my boy, Yannibi. why he doing what he doing and how is he doing. Première fois que j'ai acheté ce livre, j'ai juste fait ça. Et là. He ain't a part of it, the fame I never thought of it, the music is the soul. Alors je tiens juste à signaler une chose, si c'est pas drôle, pas de basique, c'est que c'est de la magie. Si tu bouges, tu peux mourir.